A legfontosabb ugye az a steril fecskendőhöz való hozzáférés, ezen belül persze különböző fecskendőket adunk, azt mondhatjuk, hogy igazából nincs olyan fecskendő, amely minden kliens számára megfelelő lenne. Ezek a, az úgynevezett ilyen melegítő dobozka. Az egész csomag magában tartalmaz egy ilyen melegítőt, egy filtert, illetve egy ilyen kis lapocskát. Ascorbin, ez elsősorban ópiát használóknak az úgynevezett víz, gumibelsőből készült szorító, előfordulhat, hogy erre szükség van. Az ártamcsökkentés azt mondja, hogy ameddig nem döntesz úgy, hogy változtatni akarsz, addig mindenkinek úgy jó, hogyha minden kevesebb ártalom ér. A társadalmi haszna az az, hogy minden egyes tűvel igazából egy, egy olyan költséget csökkentek, amely adott esetben egy fertőzés esetén ezek meg fognak jelenni, ezek a költségek később hatványozottan, akár egészségügyi költségként, akár bármilyen más ilyen költségként is megjelenhetnek, és egész egyszerűen ezeket csökkentjük azzal, hogyha ezeket a szolgáltatásokat nyújtjuk és fenntartjuk. Akkor, amikor Visszatérünk ahhoz a nagyon európai gondolathoz, hogy mindenkinek jár a segítség, attól függetlenül, hogy ő mit tett saját magával vagy másokkal, akkor kezdjük el gondozni a problémát első lépésben. Nem moralizálunk azon, hogy a, a, amit a, a kliensek tesznek, hogy az jó-rossz, hanem egész egyszerűen csak egy lehetőséget biztosítunk számukra, hogyha változtatni akarnak, akkor arra legyen is mód és lehetőségük. Ha meghalnak, akkor nem, nem fognak tudni leállni, de, de a, a, ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz, ahhoz előbb ide valahogy be kell keveredniük, vagy valahogy el kell őket érni, és ez egy nagyon jó felület arra, hogy, hogy, hogy, hogy el tudjuk érni őket. A Tűcsere program igazából megtalálta ezt a közösséget, és megpróbálta két vírusnak az útját elállni, ez a HIV vírus, ami az étbetegséget okozza, és a hepatitis C vírus, amik ugye a fertőző mágyulladásként aztán később a májszarkoma felé löki ki az ember. Sok olyan barátod van, aki hepatitises? 10-ből 9. Akkor, amikor egy ilyen magas fertőzettségű közösségbe bekerül mondjuk egy ukrán hívfertőzött prostituált, akkor azt, azt gondoljuk, vagy azt sejtjük, hogy nagyjából pár hónap alatt képes bedönteni az egész kerületet. Az, hogy eddig nem bukkant föl a HIV vírus a kerületben. Ez többek között annak köszönhető, hogy viszonylag időben sikerült reagálni erre a problémára, azelőtt, mielőtt a HIV vírus feljutotta volna a fejét. A hepatitis sokkal fertőző, hogy egy kicsökkentik egy cseh hepatitises vért, az két, hiába törlöm le, az két hónap múlva is fertőzni fog. mindig féltünk attól, hogy lesz majd valami olyan változás a drogpiacon, amilyen katasztrofális következményekkel jár. A kliensünk jelenleg jelentős része kristályt használ. Nem tudjuk, hogy micsoda, fogalmunk sincs. Nem lehet bevizsgálni, nem lehet felismerni, ami katasztrófa. Nem tudunk milyen ártamcsöket információval szolgálni. Soha nem tudjuk, hogy mit kapunk igazából. Most se tudom, hogy, hogy amit rányomtam, az mi volt igazából nem tudom az összetételét. Akkor, amikor a Designer Drog hullámmal kéne szembenéznünk, és tényleg mindenre szükségünk lenne, új stratégiákra, tisztább diskurzusra, intézményrendszerre, akkor kezdik el bezárni a kapukat, akkor kezdik el visszatartani a támogatási forrásokat. Hogy az előző évhez képest egy csökkentett alaptámogatása van ennek a programnak, illetve kiesett az eszközök finanszírozásához egy nagyon fontos pályázati lehetőség. Van ezer darab fecskendünk, az, amit, amit kölcsön kaptunk. Tehát mi egész évben csak kölcsön kérünk fecskendőket, tehát nekünk egyáltalán nincsen pénzünk, teljesen megvonták. Különböző mértékben, de minden szolgáltató nehéz anyagi helyzetben van, és hát ezzel összefüggésben korlátoznia kell különböző szolgáltatásait. Így a heti két nap nyitvatartással és ezzel az ötös limittel a fecskendő még az, az még kitart mondjuk ebbe a, ebbe a hónapban, tehát abban még van két hét. Már elfogyott a kendő, és nem sokára el fog fogyni a fertőtlenítőkendő, utána el fog fogyni a melegítő, és majd végül a fecskendő is elfogy. A civilek által a 90-es évek óta épített intézményrendszer az, az egy nagyon jó működő, jó stratégiákkal rendelkező progresszív rendszer volt, az állam a pénzt adta hozzá. És akkor mi lett a vége? új drogstratégia, dilettantizmus minden szinten, a szakemberek mellőzése, úgyhogy ez már működött, ez már készen volt. És most éppen ezt bontják le.